Вайпер — это сложный слаломный трюк для опытных роллеров. Делается он как чап-чап, только на одной ноге. Естественно, нужно уметь делать чап-чап и ванфут. Для начала нужно попрыгать чап-чап на месте, чтобы мышцы размялись и вы привыкли к балансу. Затем берем один слаломный конус или делаем условную метку на асфальте. Смещаем вес тела на одну ногу, желательно ведущую, и пробуем постоять на ней. Нога должна быть присогнута. Если с балансом проблемы, учите элемент рано, делайте упор на манфут. Следующим шагом тренируем прыжок. Тут всего лишь две фазы. Свободная нога летит либо вперед, либо назад. Та, на которой прыгаем, идет в противоположную сторону. Итак, второй ногой делаем мах вверх и вперед, сгибая ее в колени. При этом отталкиваемся ногой, на которой стоим, как бы становясь на носочек, а колено выпрямляем. Не забывайте тянуть эту ногу назад. Сделайте несколько прыжков с паузами. Нога должна работать как пружина, амортизировать при приземлении. Ваша задача приземлиться на то же место рядом с конусом. Теперь делаем то же самое с махом назад. Свободной ногой делаем мах, а другой отталкиваемся и тянем ее вперед. Далее соединяйте два движения и делайте прыжки, пока не начнете смещаться с конуса. В смысле, когда сместились, отдохните и повторите упражнение. если с этим вы легко справились, то смело можете расставлять дорожку с конусами. Конусы лучше поставить на расстоянии в 50 сантиметров, так будет легче изучить элемент и меньше сил потратите на прыжок. Становитесь к дорожке боком, а ноги поставьте в стойку V. Несколько конусов можно прыгнуть чап-чапом, после чего отрываем ногу, которая едет впереди, и импульсно продолжаем отталкиваться на одной ноге. При приземлении стопа каждый раз должна менять угол, как чап-чап. Не забывайте про спину, она должна быть ровной. Нога, которая в воздухе, должна делать мощные махи, чтобы легче получался отрыв от земли. Немного практики, и он у вас точно получится. Не удивляйтесь болем в районе живота, ведь Вайпер делает хорошую нагрузку на пресс. Кстати, в следующем видео мы расскажем, как накачать пресс на роликах.